Estou tá no carro de som. Tem que esperar. Neste vídeo, eu vou compartilhar como se preparar para a AWS Cloud Practitioner. Seja muito bem-vindo, meu nome é Mário Ponciano, sou desenvolvedor de software, apaixonado por tecnologia, já trabalhei em muitos projetos, mas hoje o nosso bate-papo é Como se preparar para a certificação da AWS. Todos os links eu vou deixar na descrição, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para deixar o seu comentário. Bom, aprender cloud hoje é fundamental. Todos os sistemas estão se convergindo para isso inclusive já faz um bom tempo. E o interessante de se aprender AWS, você ainda vai manter a empregabilidade, porque as empresas estão buscando isso, e ainda vai adquirir um novo conhecimento. A AWS Cloud Practitioner é um excelente começo, porque ela vai te dar o fundamento para entrar no mundo de cloud. Então, se você não conhece nada dos serviços, não conhece arquitetura, essa certificação é excelente para isso. Se você está planejando tirar a certificação de arquiteto, desenvolvedor, excelente, porque se você fizer da Cloud Practitioner, você depois nas próximas você terá 50% de desconto. Então, a, essa certificação ela custa 100 dólares. Ou seja, quando nós convertemos o dólar, é um pouco alto aqui no nosso país, né? e com 50% na próxima. Então, é, além de ter um conhecimento, ainda tem um custo-benefício nisso. São como que eu me preparei para a certificação? Vou separar em três pontos: touch point, material de estudo e simulado. Ah, o que seria o touch point? O touch point eu combinei com um amigo que também estava buscando a certificação de pelo menos uma vez por semana 15 minutinhos, trocarmos uma figurinha. Saber tirar dúvidas, saber onde que tá parado, sabe, tem aquela pessoa que dá um ânimo. Eu sou, eu gosto de conversar e isso no meu caso foi excelente, porque toda semana tinha alguém ali para meio que ter aquela cobrança, sabe? Então isso foi muito bom. Saber, desse jeito você alinha o conhecimento, alinha a que, a que ponto você está. O segundo material de estudo. Eu sou uma pessoa visual, eu aprendo muito assistindo vídeo ou olhando figura. E eu encontrei dois cursos na Udemy. A Amazon tem cursos oficiais, tá? Mas eu procurei ali na Udemy e encontrei dois cursos excelentes. O primeiro foi do Stefan Marik e o segundo foi do Neil Davis. Tá, qual que é a diferença dos dois? Bom, no meu caso, é, eu utilizei o Stefan Marik para se preparar para o estudo e o Neil Davis para a revisão. O Stefan Marik, ele é mais mão na massa, sabe? Que ele tem muito hands-on. Então, se você não conhece cloud, é excelente, porque você vai conseguir configurar, preparar o serviço. Ele te fala, olha, esse serviço aqui é pago. Então, ele te mostra ali, caso você não queira pagar. É, eu achei um material bem interessante dele e como eu não tinha experiência com a AWS, esse material dele me ajudou a ter essa visão. Eu até vou colocar um pedacinho aqui do vídeo para vocês terem uma ideia de como funciona, como que é o curso dele na Udemy. So you've acquired the knowledge to become an AWS certified cloud practitioner, but you would like to practice some more before attending the exam. Then you've come to the right place. Okay, so let's practice using IAM. So I'm going to go into the IAM console. And first thing I want to show you is that IAM is a global service. So as we can see on the right-hand side, if I click on global, it says that IAM does not require a region tá, selection. Tá, voltando então, aí nós, o segundo foi o Neil Davis. O do Neil Davis, eu achei a estrutura do curso dele mais voltado assim, um pouco para arquitetura. Porque ele tem muitas, muitos diagramas de arquitetura, ele isso é muito bom para gravar, até para prova, às vezes você vê uma determinada questão, ah, como utilizar CloudTrail num determinado cenário. Então, aquilo ali ajuda. E o diagrama, no meu caso, foi muito bom. E eu utilizava para revisão. Então, É, no meu caso funcionou muito bem. Everyone, my name is Neil Davis, the founder of Digital Cloud Training. In this video, I'm going to teach you AWS. Hi guys, the AWS platform runs on what's known as the AWS Global Infrastructure. So let's have a look simulado. O simulado é o seu termômetro. Se você quer saber que nível de conhecimento você está para a prova, o simulado é excelente para isso. Quando você estiver atingindo uma média de 80% na pontuação do simulado, pode marcar a prova que você vai passar tranquilo. Pelo menos com a minha experiência eu consegui fazer isso. Quando eu atingi uma média de 80%, marquei a prova e passei. Bom, os simulados, é, o Stefan Marik e o Neil Davis, eles possuem alguns exames na própria Udemy que você pode utilizar. São seis exames que simula muita prova, tem o um contador, é bem interessante. E cada exame dele possui 65 perguntas, assim como a prova. Então eu utilizava aquilo, via um ponto que eu não estava muito bem, ah, preciso aprender um pouquinho mais sobre VPC então, aí eu ia lá, revisava no Neil Davis, ou revisava no Stefan Marik, e isso me ajudou muito. Para ser sincero, eu acho que eu fiz uma média de uns 1.250 é, simulado. Eu fiz muito simulado, para me sentir preparado, porque eu, eu, me, eu estudei em torno de um mês para a prova, um mês e pouquinho, então o simulado me ajudou muito nesse ponto. Então, para resumir, esses foram os três pontos que eu utilizei. ToutPoint, que é o bate-papo com um amigo de 15 minutinhos, material do estudo do, da Udemy e os simulados. Foram esses três pontos. Espero que te ajude, espero que goste do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para deixar no comentário. Se você tem um outro processo ou outro curso que você encontrou ou se encontrou mais simulados, fique à vontade para deixar no comentário, porque isso vai me ajudar até no, no meu próximo, na minha próxima certificação ou na de outros. Agradeço a todos, muito obrigado, até o próximo vídeo.